अब वो देख सकते हैं वो सामने कचरे का पहाड़ ओके okay, तो अभी हम आ गए हैं एन एच ट्वेंटी फोर पे ये है वो रास्ता जो दिल्ली से हापुड़ की तरफ जा रहा है इस तरफ और अभी हम जाएंगे दिल्ली की तरफ ट्रैफिक है यहाँ पे सड़क चौड़ी हो रही है सामने आप देख सकते हैं उधर कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा है अभी हम उसके बगल से निकलेंगे तो ये वो कंस्ट्रक्शन का काम है जो चल रहा है अभी ये सारे ओवरब्रिज बनेंगे यहाँ पे और ये बकरे की बाज़ार लगी हुई है लेफ्ट में बकरीद आने वाली है बकरे खाओ बकरे और अभी हम लोग हैं दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे ये बिल्कुल गाज़ियाबाद मेरे राइट साइड में है और लेफ़्ट साइड में खोड़ा है और ये एक बहुत ही ट्रैफिक वाला इलाका है यहाँ सुबह शाम में शाम में तो बहुत जाम लगता है बहुत ही ज़्यादा और अच्छा मौसम है आज घूमने वाला है तो अब वो देख सकते हो सामने कचरे का पहाड़ लैंडफिल जिसे बोलते हैं इतना लैंडफिल कर दिया है कि <laughs> ये लैंड के बहुत ऊपर ही फिल हो गया है कुछ ज़्यादा ही फिल हो गया है ठीक है खैर अपना बोल रहा था ये फोर्टीन लेन का हाईवे है जो उधर चला गया ये वन टू थ्री फिर four five and six seven seven one side and seven the other side तो फोर्टीन लेन्स ऑल टुगेदर का हाईवे है ये मज़ा आ रहा है इस पर बहुत अच्छे से चपक के गाड़ियाँ चलती हैं लोग अपनी स्पीड टेस्ट करते हैं इधर बढ़िया हाईवे बना दिया है ऐसे एक्सप्रेस वेज की ज़रूरत है हमारे देश में और खासकर जो कि चलो दिल्ली तो एक बड़ा शहर है कैपिटल है यहाँ पे तो खैर <laughs> आज बताया तो मैं क्या कुछ छोड़ो छोटे शहरों में तो मौसम ये दिल्ली के नज़ारे हैं वाह भाई वाह This expressway will be the first with a dedicated 2.5 meter wide cycle track on either side. One such dedicated 28 km long track will be between Delhi and Dasna. The Delhi Meerut Expressway will help decongest traffic in the National Capital Region. The project aims to provide faster and safer connectivity between Delhi and Meerut, Uttar Pradesh and Uttarakhand. Of its total length of 82 km, the first 27.74 kilometers will be 14 lane while the rest will be a 6 lane highway. The Delhi Meerut Expressway will have 11 flyovers, 5 major and 24 minor bridges, 3 rail overbridges, 36 vehicular and 14 pedestrian underpasses, and an elevated section of 5.91 kilometers. The expressway will sport vertical gardens aimed at reducing pollution. Drip irrigation system will water the plants on the expressway. A vertical garden has been made at the Yamuna Bridge. As a first, it also harvests rainwater. This is Akshardham on my right highway यहाँ से शुरू होता है ये सराय काले कहाँ आ गए हम लोग यहाँ साइड में देख सकते इधर वर्टिकल गार्डन है एम्बुलेंस आ रही है भाई जगह तो, तो ये तो सारे वर्टिकल गार्डन लगे हुए हैं चारों तरफ दोनों तरफ अंदर और फॉर मोर ऑक्सीजन गुड अभी तो खैर बारिश के टाइम है तो सब हरे भरे दिख रहे हैं बाकी हम ये साथ देखते हैं कब तक क्या कौन सा पौधा चलता है बाकी I am support of the vertical garden और काफ़ी इन्होंने मेंटेन करने की कोशिश करी है काफ़ी इन्होंने हरा भरा रखने की कोशिश करी है which is a good thing लेकिन वो सिर्फ इसी पार्ट पे है मतलब just because it is highway starting from here